Эй, нұрбек нұрбек тұра берсің дағы эле турбайсыңбы эртеден бери мен кеткенден бери уктап атасың э ушинтип түнү бою уктабай кино көріп отырасың, нурбек укта деген, турбай қаласың деген. саат канча болду саат төрт жарым болды саат кеч кирип кеткен турбайбы кирдим кеч Тұр эми болды, тұр кетшіке ұқтап жаты жатып мен шаршап қалып тұрмын кішіне жат жатпе салып алайыншы небек дейін? тұршы дейін бас тұр тұр россияда іштеп жана жашап жүрген мекендештер үшін Қазақстанға арзан бағада барып келүүнү қаласаңыз, ушул номерге чалыңыз